luz. E olha nos olhos de quem diz que te quer, diz que eu sou sua mulher. Te disse ontem que eu tô pronta pra o que der e vier. Apaga essa luz agora, a chuva já cai lá fora, só cobre teu corpo. Qualquer lugar contigo eu faço de abrigo Bem do jeitinho que a gente entende É meu ponto seguro Tô te querendo, eu juro Que é no escuro que você me acende Apaga a luz e deixa o tempo passar Baby, você Apagar luz, não nada a temer Apagar luz quando é só eu e você Apagar luz Apagar luz deixar à vontade Larga tudo aí, vem me encontrar mais tarde O cheiro da sua pele e e invade A chama que até sem oxigênio se arde Eu quero te falar tudo que eu mais quero Quero a vida do seu lado, começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais Vou te beber mais que feliz, eu te juro sincero Então fica comigo, baby Sabe, eu posso te amar pra sempre Sei cada resposta pra cada pergunta que você faria um dia sobre pertencer Olha só o meu plano agora Te levo pra ver o mundo lá fora Férias de verão, bora, bora vou até tá roubar um banco Apagar a luz e deixar o tempo passar Baby, você não perde por esperar Apagar a luz Paga tudo aí, vem me encontrar mais tarde O cheiro da sua pele inebria e invade falar aquilo que eu mais quero Quero a vida do sonhado começar do zero Se eu pudesse fazer mais, eu faria mais